ツのカリカリをキュートジャイアンアドベンチャー近所のスーパーにいつものカリカリ探してた伝説のカリカリがあったこれにてしろアドベンチャーセクシーテカカリンデーブ食パン焼いた猫チャーハン